Je suis portugaise et en tant que bonne portugaise, je, le nom de mon papa et ma maman, donc Marie-Hélène Cordeiro Costa. Mais pour le travail, simplement, je vais le dire à la française, Hélène Costa. Je travaille au comité des régions dans le service Réunion et notre travail est justement la préparation, le suivi autant des réunions qui se passent ici au comité des régions, comme au Parlement, comme en mission dans les 28 pays. Je suis arrivée à Bruxelles en décembre 1975, euh, donc il y a déjà 38 ans. Et non, ce n'était pas le beau temps, c'était à l'époque les conditions économiques au Portugal. Et 13 euh, ans après, j'ai passé un concours général, à ce moment-là, après que le Portugal euh, a eu son adhésion en 86 et euh, j'ai commencé à travailler en 89 au Comité économique et social européen. Jusqu'en 86, l'Europe était pour moi une sorte d'utopie, une sorte de monde à part. Quand, quand il y a eu l'adhésion du Portugal, j'ai commencé euh, quelques, oui, j'ai eu quelques quelques petites pensées en me disant tiens, peut-être qu'un jour je travaillerai là, sans trop y sans trop y croire. C'est une magnifique ouverture à l'autre. C'est un enrichissement si on veut bien se donner la peine et être attentif. On apprend et on s'enrichit, mais tous les jours. Quand on a la chance d'approfondir un peu, d'avoir des conversations avec certains membres, eh bien, on peut aussi comprendre les réalités qu'ils vivent, les comparer aux nôtres, voir un petit peu qu'il y a beaucoup de poids et de mesures dans notre belle union. Pour se sentir européen, on doit d'abord se sentir appartenir à un lieu, à un endroit, à une culture. Et que c'est cette base-là qui vous donne la possibilité de vous ouvrir aux autres. Si vous êtes bien dans votre culture, vous vous ouvrirez d'autant mieux aux autres. En tout cas, c'est ce qui m'arrive à moi. Solidarité, respect, tolérance. A Europa é o nosso futuro e está nas nossas mãos.